さんにコース教えてもらいながら回ろう私はバレーボールだよ <laughs> 皆さんこんばんはさやさ心です今回は何について話しますかと言いますと私太平洋クラブの会員権を購入しましたっていうのはもう知ってますよね え会員券買ったのは1月末かな末ぐらいなんですけれどもそこで太平洋クラブさんからもらったものもらったものっていうか会員の証ですねはいそれを紹介していきたいと思いますまずこれじゃじゃん太平洋クラブ会員券証書平成29年2月3日株式会社太平洋クラブ会員券証書です かっこいい初の会員権ですさらに太平洋クラブさんからこんな素敵なプレゼントもいただきましたネームプレートですねキャディバッグにつける見えますか太平洋クラブさやぐさ心会員の証ですこれもキャディバッグにつけたいと思います さらにさらにちょっとまあ急ぎでね月齢に出たいということもありましてハンディキャップを取得しました三枝心ハンディキャップはなんと19.9思ったよりも大変なところにいますね言い訳としましては冬ゴルフでそんなにスコアが良くなかったからですなんとこのハンディキャップを手に 太平洋クラブで行われている月齢に挑戦したいと思いますでですね太平洋クラブさんにはねこういう毎月といいますかあの毎月ではないんですけどこういう開放誌とかね来ますで会員になったらこういうふうに太平洋クラブのいろんなことを書いてあるガイドブックさらにスケジュール クラブで行われる試合とかですねそういうのがたくさん書いてあるスケジュールが来ますそこでなんと私は6月に行われるここですじゃじゃん太平洋クラブ月齢御殿場私の場合はハンディキャップが19.9だったんで B クラスから出場します御殿場 B に 出場します初めての月齢ですよ会員券買ってまあなんか唯一の楽しみというんですかねこういう試合に慣れていくためのメンタルトレーニングといいますかこのために会員券買ったんでね月齢でメンタルを鍛えていきたいと思います初めてということでねどういう感じなのかも分かんないんですがまあ なるべくねいいスコアで回れたらなーなんて思ってます天気もなんとか持ちそうなので頑張りますなんとスペシャルゲストが応援に来てくれます月齢には心強いそのスペシャルゲストはまだいませんが楽しみにしててください以上会員券を買いましたサイズサポコロの意気込みでした バイバーイはい純ちゃんはい今日ははい。バーウエストにはい初めてだね初めてやっと初めてはい今日のね、うん、趣旨はですね、はい、キャディーさんのコースを教えてもらいながら回ろうキャディーさんにそうまあ結構さあんま聞かないさバーンとか教えてあ OB だったとかあるじゃ、ねだからそういうのをなくしていきたいなと思って、コース戦略を考えてね今日のキャディーさんを紹介したいと思います、はい山口さんですはいお願いしますお願いします えっと、初めて今日一人で出るのでたくさんご迷惑をおかけすると思いますがよろしくお願いします一人でコースをキャディでするデビューはい、はい、デビューで YouTube 結構きついと思うね一緒に頑張りたいと思いますみんな優しくコメントお願いしますよろしくお願いします頑張ります お客様にコースからのお願いが3点ございますカートには対人センサーがついておりませんカート道路を歩行する際は十分にご注意ください安全確保のためショット開始のタイミングはキャディにお任せください、はい、キャディも一生懸命頑張りますので進行にご協力お願いします一日よろしくお願いしますよろしくお願いします可愛いキャディーさんでよかったね右側がずっとグリーン奥まで OB となっております、はい 左の一本木までが220ヤードあ230ヤードあります、はい、はい、その大きい木ですねああれはいセンター狙いで行っていただけたらいいと思いますはいナイスショー ドローでしょそこにちょうどヤード杭があるでここからですからちょっとかなと思いますけどちょっとで行くって、はい、あそこは当たっちゃうかもしれないでもこれ左行きやすい左足 完璧じゃんとてもとても2週間してないと思えませんよギャリーさんが喜んでる <laughs> スライスライスかな全部に見えんだよね最後スライス重いんだよね重いよいや強くない全然。 えー、これはねデルソルゴルフっていう、うん、えっとねまだねオンラインでしかないウェアのメーカーです、うんうん、後ろはガーデン、うん、なんかいいよねゴムで、うん、ウエストがゴムだからね、ワクチンワクチンでもさちゃんとベルトループついてるからさ、ね、普通ついてないじゃん、うん、ついてない結構機能性もしっかりしてます、うん、なんか いいよね柔らかい素材がそうね柔らかい、うん、で面で汗吸収なんだろうスカートもさ下にインナーがくっついてるからちょっと嫌だなと思ったけどこれなったらいい、うん、便利以上以上ですどうですかはい2番ホールは347ヤードのパー4ですティーグラウンド左側から 正面のバンカー手前までがワンペナでバンカー横からグリーン奥までが OB となっております正面バンカーまでは180ヤードです、うんうん、入られる方は右側狙っていただけたらいいかなと思います右のあの緑の人の方向ですねそうですねはい、はい、キリーさんゴルフするんですか私はやらないですやりたいですかこれから始めようかなと思います 十八歳でゴルフ始めたら相当うまくなりますよ、うん、そうですよね18歳っやばいなんかやってたんですかスポーツ中学の時はバスケやってましたあバスケバスケだってなんで私とる <laughs> 私はバレーボールだよっつっバレーボールだよサリさん太平洋は何ヤードが打ち込みになるんですか五十ヤード以内が打ち込みですへえだって純ちゃん知らなかったね、うん、打ち込みには気をつけよう クローズスタンスですね。来た。来たこれ。ないっしょ。少し右ラフかなと思います。きつくて だいぶ打ちましたあ惜しいナイスボギー 227ヤードのパー4です。オッケー。はい。はい。はい。左の一本木までが210ヤードあります。左右 OB はありませんが、グリーンがグラスバンカーに囲まれております。で、ピンの位置が今日はプラス20奥ですので、グリーン奥 OB となってるので、うん、グリーン奥はダメ。はい。で、縦に50ヤード長いグリーンですので、手前に落としちゃうとすごい長いパターンになりますので、お気をつけください。OB だけど手前もダメ。 スリーパットになっちゃうってことねせめてね的な、ね、難しいかなと思いますいやー肩が乳酸出てる ぶときはどうするんですか早く打たない土ですね土だよ絶対土つくから左足にりに置いて左足うん、うん、ボールがあんま浮かないように置いてもいいか置いてもいいよスタンスが枝マジ大丈夫 <laughs> 怪我しないようにね ヘッップ気をつけてああ一番ダメなパターンセーフじゃん たりは良かったダイソン <laughs> さすがこれ左引っ掛けないように気をつけてはいおいいじゃんナイスバッチリじゃん距離そうなったけどねなんかね左は引っ掛けてないようんなんかちょっと たいな感じだったんだけどまあ結果オーライ